Բարև ձեզ։ Նույնպես ինչպես որ browser-ը մեզ փոխանցում է alert եւ prompt ֆունկցիաները, նույնպես նա փոխանցում է մեզ մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը կոչվում է set timeout։ Իրեն օգտագործում ենք այսպես. գրում ենք set timeout, փոխանցում ենք որպես առաջինը արժեք մի հատ ֆունկցիա, եւ որպես երկրորդ արժեք մի հատ թիվ, որը միլի վարկյան է ներկայացնում, okay? Միլի վարկյան նշանակում է մի վարկյան ներկայացնելու համար մենք մենք պետք է գրենք ուրեմն 1000 հատ, հա? 1000 միլի վարկյան կլինի մի վարկյան, okay? Um, okay, հիմա եկեք սեսա աշխատացնենք, ուրեմն console.log անենք, ինչու՞ չէ, yay, <laughs> sense van, եւ իհարկե ամենասկզբից գրենք console.log start, հա, սկիզբը, Եվ վերջում գրենք console.log end, այսպես։ Եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, բացենք մեր console-ը և տեսնենք ինչ ստացվեց, ուրեմն նայեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ սա նշանակում է տպիր console-ի մեջ start, չէ, տենց է անում է։ Սա նշանակում է, որ մենք այս ֆունկցիան հանձնում ենք browser-ին եւ խնդրում ենք, ասում ենք browser ջան, խնդրում ենք մի վարքյան հետո այս ֆունկցիան աշխատացրեք ու գոնե մի վարքյան հետո։ Ինք հասնում է okay եւ վերցնում է իր մոտ։ Հետո մենք գրեց տպեցին console.log end, չէ՞, հետեւաբար տպվեց start եւ end, հետո մոտավորապես մի վարքյան հետո նոր տպվեց yeah-ը։ Եկեք մի անգամ էլ աշխատացնենք start end yeah, okay, մի վարքյան հետո yeah-ը եկավ։ Okay։ Ա հիմա Սա կարևոր է հասկանալ, որ ստեղ մենք երբ որ գրում ենք մի վարքյան հետո, դա չի նշանակում, որ ինքը ուղիղ մի վարքյան հետո կաշխատի։ Ինչու։ Եկեք նայեք ինչպես։ Եկեք սա դարձնենք, չգիտեմ, 10 millisecond, չէ՞։ Էլի 10 millisecond հետո ինքը կաշխատի, ամեն ինչ օքեյ կլինի։ Եկեք ստուգենք։ Հա, տեսակ, EM բավական շուտ եկավ, բայց դե եկավ, չէ՞։ Մի քիչ ավելի ուշ եկավ համենայն դեպս, քան start եւ end-ը, այնց որ ամեն ինչ աշխատում է սպայն, չէ՞։ Նորմալ է։ Ա, Լավ, եկեք կես վարկյան հետո դարձնենք։ Ահա, կես վարկյան հետո, եթե աշխատացնենք, մի րոպե։ Start, հետո կես վարկյան հետո եկավ Y-ը, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք այստեղ ստեղծենք մի հատ for loop, որը թող լինի let i 0, i is less than 1000 եւ i++։ 5000, ինչու՞ չէ։ Եկեք sense Եվ ստեղ եկեք console.log անենք, waiting, հա, ինչ որ sense մի բան։ Okay, եկեք հիմա աշխատացնենք։ Հիմա այս կոդը ինչ է ասում։ Սա ասում է, որ տպիր console-ում start, սա browser-ին հանձնում ենք այս ֆունկցիան եւ խնդրում ենք, որ կես վայրկյան հետո այս այս ֆունկցիան աշխատացնի loop ենք ստեղծում, որտեղ որ 5000 անգամ պատտվում ենք console.log ենք անում waiting, հետո տպում ենք end, չէ՞, այսքանը կարծում եմ parse է։ Եկեք աշխատացնենք այս կոդը, տեսնենք ինչ կլինի։ Աշխատացրեցինք։ Տեսնում եք, այս waiting-ը տենց գնում, գնում, գնում, գնում, գնում է։ Ինչու՞, որտեղ մեզ for loop-ը բավական երկար է։ Բայց մի րոպե, բայց մենք browser-ին խնդրել էինք, որ կես վայրկյան հետո ինքը տպեր yay։ Բայց ինչի՞ այդքան ուշ տպեց։ Բացատրեմ Ուրեմն կան ծրագիր ծրագրավորման լեզուներ, որոնք որ թույլ են տալիս երկու տարբեր կոդեր աշխատել միևնույն ժամանակ։ Սա կոչվում է multi-threading։ Thread-ը ոնց որ թել պատկերացրեք, հա, մի հատ լոգիկայի թելը, հա, մի հատ կոդի ոնց աշխատանքը, դա մի հատ է թելն է, այդ thread-ն է կան ծրագիրներ, հա, օրինակ Java-ում կամ C++-ում կարելի է աշխատացնել երկու հատ thread, այսինքն ունենալ երկու հատ զուգահեռ տենց կոդ աշխատող։ Բայց JavaScript-ում այդպես չենք կարող։ JavaScript-ը ունի ուղիղ մի հատ thread, մի հատ ոնց որ գիծ, հա, մի հատ ճանապարհ կոդի, հա, մի զուգահեռ մենք չենք կարող ոչ մի բան աշխատացնել։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ կես վարկյան հետո browser-ը արթնանում է ասում է, հոբ, ես այս ֆունկցիան ունեի, որ պետք է աշխատացնեի, ինքը տեսնում է, որ okay, բայց առանցին չի կարող աշխատացնի, չէ՞, բայց տեսնում է, որ այս for loop-ը տենց պատտվում ու պատտվում է, ինչ որ կոդ է աշխատում, չէ՞, դա ինչ որ JavaScript-ը աշխատում։ Եվ ինքը զուգահեռ այս for loop-ի չի կարող սա աշխատացնել Նույնպես նա նաև չի կարող stop տա այս loop-ին իր գործանի եւ հետո սա շարունակի, okay? Հետևաբար ինքը ինչ է անում։ Ինքը ասում է, okay, այս ֆունկցիան պատրաստ է։ Ինքը արդեն ես իրան պետք է աշխատացնեմ։ Բայց սպասում է, համբերատար սպասում է։ Սպասում է միջև n աշխատող JavaScript-ը, որը այս բaragայում այս for loop-ն է եւ հետո այս console log end-ը ավարտվում է, հետո նոր ինքը միած շունչ է քաշում, այ հիմա կարող եմ ու միանգամից աշխատացնում է մեր այս տրված ֆունկցիան, որը հետևաբար, քանի որ ելի եմ ասում, այս waiting-ը այդքան երկար է տևում, աշխատում է ոչ թե կես վայրկյան հետո, այլ պոտենցիալ աշխատում է շատ շատ-շատ ավելի հետո, որովհետև նստած սպասում է միջև այս լուպը ավարտվի։ Այսինքն, ինքը կես վայրկյան հետո պատրաստ է աշխատելու, բայց չի աշխատում միջև ինքը կարողանա աշխատել։ Միջև այդ thread-ը ոնց որ այդ կոդը, որը աշխատում է thread-ի վրա, ավարտվի, որպեսզի հաջորդը մտնի այդ thread-ի մեջ եւ շարունակի իր գործը անել։ Այդ այդպես կարելի է պատկերացնել։ Okay, լավ, հիմա եկեք մի քիչ ավելի լավ պատկերացնենք ինչպես է սա աշխատում։ Ուրեմն եկեք մի հատ օրինակ ստեղծենք console.log.yay, եկեք մի հատ էլ set time out գրենք, որին փոխանցում եք իհարկե մի հատ function եւ ասենք 200 millisecond, հա, եւ այստեղ եկեք գրենք console.log okay ինչու՞ չէ yay եւ okay okay ինչ է ստացվում ստեղ ուրեմն եկեք սա մի քիչ փոքրացնենք ահա ուրեմն browser-ում կա մի հատ հերթ Հա, ինքը տակից երևի մի հատ զանգված է կամ ինչ է, կարճ ասած մի հատ հերթ ունի browser-ը իր մեջ, որը ամենասկզբից դադարք է։ Երբ որ մենք կանչում ենք set timeout, ինքը այդ ֆունկցիային վերցնում է եւ գցում է այդ հերթի մեջ։ Այսինքն, եկեք այս կոդը վերևից ներքև մի հատ ուսումնասիրենք։ Սա ասում է console log-ում տպիլ start, console-ում տպում է start, no problem։ Ստեղ ասում ենք set timeout, այսինքն աշխատացու այս ֆունկցիան այսքան ժամանակ հետո ասում է okay, ինքը հիշում է այդ փաստը, վերցնում է այդ ինֆորմացիան եւ պահում է այդ հերթի մեջ, հա, այդ queue-ի մեջ։ Queue-ն նշանակում է հերթ իմջաց։ Հետո անցանք այս տողում, ստեղ ասում ենք okay, հիմա էլ այս ֆունկցիան աշխատացրու 200 millisecond հետո։ Ինքը ասում է okay, milli վարկյան, էլի second վարկյան։ Ինքը վերցնում է, սա էլ է գցում հերթի մեջ, հետո ասում է, էլ ինչ պետք է անել, հիմա ասում ենք, դե հիմա տպի end։ Ինքը ասում է okay, տպում է end ու պրծ, չէ, վсё, մեր կոդը պրծնում է։ Հիմա 200 millisecond հետո browser-ը ասում է, «Ահ, ես մի հատ ֆունկցիա ունեի, որ պետք է աշխատացնեի» եւ այս ֆունկցիային նա աշխատացնում է, եւ հետեւաբար մենք կտեսնենք կոնսոլում OK, եւ երբ որ աշխատացնում է, ինքը այս հերթից իհարկե հանում է իրեն։ Հետո բանը, երբ որ արդեն 500-ներ է սպառվում, չէ՞, ինքը աշխատացնում է այս ֆունկցիան եւ մենք տեսնում ենք yay Այսինքն, եթե հիմա այս կոդը մենք աշխատացնենք, մի րոպե, մենք ինչպես տեսնում եք, սկզբից տեսանք start and end, բարսա, հետո տեսանք OK-ը, հետո տեսանք Y-ը։ Հենց այդ հերթականությունը, որ ոնց որ ես նոր բացառեցի, okay? Այսինքն OK-ը սկզբից աշխատեց, որտեվ այս 200-ը բարսա ավելի քիչ է, քան այս 500-ը։ Կարծում եմ դա էլ է բարս։ Բայց նայեք ստեղ patch-ի բանը, այս այս ինչա, այս ինչ արեցի։ Ինչա նշանակում 0 millisecond հետո։ Դա նշանակում է ինքը ամիջապես պետք է աշխատի, չէ՞։ Հմ, չէ։ Ուրեմն էլի այդ նույն ալգորիթմով եկեք քայլեք, այդ նույն քայլերով ու տեսնենք իրոք ինչ է անում։ Նայեք։ Սա նշանակում է տպիր էկրանի վրա կոնսոլի մեջ start։ Գնում է տպում է start։ Okay։ Սա նշանակում է իր այս ֆունկցիան հերթի մեջ 0 ժամանակով։ Ինքը դնում է հերթի մեջ 0 ժամանակով։ Սա նշանակում է դիր հերթի մեջ 0 ժամանակով, սա վերցնում է, դնում է հերթի մեջ 0 ժամանակով։ Սա նշանակում է տպիր էկրանի վրա կոնսոլի մեջ end, ինքը գրում է end եւ ավարտվում է։ Ինքը միջև այս կոդը ավարտվելը, այս ֆունկցիաները պատրաստ էին, իրենք կարող էին աշխատեին, չէ՞, բայց հիշեք, որ նույն միայն նույն ժամանակ երկու կոդ չեն կարող աշխատեն JavaScript-ի մեջ եւ իրանք չեն կարող ասեն հոп log log end դու մի աշխատի stop ենք տալիս որպեսզի սա աշխատի ոչ ինքը թողում է այս ամենը ավարտվի այս log end-ը գրվի նոր ինքը գալիս մտնում է եւ ասում է okay դե առաջինը ոնց որ 0-ով սա էր պատրաստ հետեւաբար կտպեմ մի հատ y սա տպում է եւ հանում է հերթից հետո հետո աշխատացնում է սա որը տպում է okay դա է տպում է հանում է հերթից։ Հետևաբար, եթե այս կոդը մենք հիմա աշխատացնենք, run մենք տեսնում ենք start, հետո end, հետո նոր yay եւ okay։ Էլի, որովհետեւ Սա չի նշանակում աշխատացու այս ֆունկցիան, սա նշանակում է գցի ֆունկցիան հերթի մեջ եւ այն ժամանակ, երբ որ ինքը պատրաստ է, սպասի, որ JavaScript աշխատող JavaScript չլինի, երբ որ արդեն աշխատող JavaScript-ը ավարտի իր գործը, նոր արդեն կարող ես այդ հերթից հանես այն ֆունկցիաներին եւ սկսես իրենց աշխատացնել։ Հետևաբար, այս ամենը ավարտվում է, հետո նոր աշխատում է այս ֆունկցիան, հետո նոր աշխատում է այս ֆունկցիան։ Okay։ Ամ հիմա Ամեն անգամ ուրեմն մենք անցնում ենք այս set time-ը, բացի նրանից, որ ինքը ընդունում է այս արժեքները եւ գցում է այդ հերթի մեջ եւ երբ որ իրանք պատրաստ են լինում, սպասում է միջև JavaScript-ը ոնց որ ավարտվի, հա, այլ ոնց որ չգործի, հա, այդ thread-ը, այդ tail-ը հանգիստ լինի, որպեսզի ինքը հաջորդ այդ ֆունկցիային աշխատացնի։ Բացի դրանից ինքը նաև վերադարձնում է մի հատ արժեք, մի հատ թիվ իրականում։ Այսինքն այս set time-ը վերադարձնում է մի հատ թիվ, Ինչի համար, որովհետեւ մենք կարող ենք այս թվով չեղարկել մեր խնդրանքը։ Okay, մենք կարող ենք անցնենք clear timeout եւ փոխանցենք այն թիվը, որը set timeout-ը վերադարձրեց։ Չեղարկել նշանակում է add հերթից, ոնց որ իրեն հանում ենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Այս պարագայում մենք ստեղ ասում ենք տպի start log-ում, console-ում։ Ստեղ ասում ենք խնդրում եմ ավելացրու սա մեր հերթի մեջ։ Ստեղ ասում ենք հանիր հերթից այն ֆունկցիան, որը ունի s թիվը, հա, դե այս այս ֆունկցիաներ հետեւաբար ինքը իրեն հանում է։ Ուպ։ Եվ սա ասում է հիմա գցիր այս ֆունկցիային հերթի մեջ։ Ուպ։ Եվ սա ասում է հիմա տպիր end։ Հիմա, երբ որ սա այս ամենը ավարտվում է, JavaScript-ը ասում է hope, oh, մեր browser-ը ասում է, oh, մենք մի հատ ֆունկցիա ունենք, որը արդեն պատրաստ է, իր ոնց որ ժամանակը սպառվել է, ինքը կարող է աշխատել Եվ ամիջապես իրեն աշխատացնում են եւ մենք տեսնում ենք okay, այսինքն տեսնում ենք start, հետո end, հետո okay։ Եկեք աշխատացնենք, որ տեսնենք իրոք այդպես է։ Մի րոպե։ Մի րոպե, մի րոպե, okay, run։ Ահա, start end, հետո okay։ Այսինքն այս yeah-ը մենք չենք տեսնում, քանի որ մենք այստեղ չեղարկեցինք այդ խնդրանքը։ Չեղարկել նշանակում է այդ հերթից մենք իրան հանեցինք։ Okay։ Հիմա կարևորը իմանալ, որ եթե մենք կանչենք չեղարկել այս clear timeout-ը իր աշխատանքից հետո ոչ մի վատ բան չի լինի։ Այսինքն մենք եթե փորձենք ստեղ իրեն անել, դե ստեղ parza արդեն ուշա, չէ, արդեն ֆունկցիան դե արդեն աշխատում է, եթե արդեն եկել հասել ենք ստեղ, Okay, խնդիր չկա, ինքը ուղակի ոչ մի բան չի անի։ Այսինքն եթե արդեն այս ֆունկցիան աշխատի եւ դուրս գա, եւ մենք այդ նույն ֆունկցիային փորձենք չեղարկել, ինքը կտեսնի հերթում չի ու ոչ մի բան չի անի։ Այսինքն ոչ մի error, ոչ մի սխալ բան չի լինի, մեծ ծրագիրը մի չի տրակի դրանից։ Okay, պատկերացրեցինք։ Հույսով եմ այսքանը པարզ է, թե ինչպես կարելի է իրեն օգտագործել։ Հիմա եկեք մի հատ օրինակ տամ, թե ինչպես set time-ը կարելի է կիրառել ինչ որ օգտակար նպատակի համար, հա։ Դե հասկանալի է, որ միշտ կարելի է մեր կոդի մեջ, եթե մենք ցանկացած բան ուզում ենք անենք մի քիչ հետո, օրինակ, չգիտեմ, user-ը ինչ որ բան արեց ու մենք ուզում ենք մի քիչ հետո մի հատ պատոհան բացենք, այդ մի քիչ հետոն մենք կարող ենք արտահայտենք սա թայմատով, հա, ցանկացած կոդ, եթե մենք ուզում ենք աշխատի մի քիչ հետո, մենք իրեն աշխատացում ենք սա թայմատով։ Okay, այդքանը པարզ է։ Հիմա եկեք մի հատ տեսնենք ինչպես կարելի է այս ամենը կիրառել մի հատ հետաքրքիր ձևով։ Եկեք այս օրինակում մենք նկարենք մի հատ ցուցակ էկրանի վրա։ Այսինքն ստեղ ինչ եմ արել։ Ստեղ տեսնում եմ մի հատ զանգված տարբեր անունների, HTML-ի մեջ ես ունեմ մի հատ div, որի ID-ն root է, եւ մենք ուզում ենք ուրեմն այդ ցուցակը ուղղակի նկարենք այս այս div-ի տակ, ինչպես ենք դա անում։ Դե մենք այս ցուցակով կարող ենք ուրեմն դե parse սկզբից հղում ենք ստանում դեպի այդ ուրեմն div-ին։ Հետո այս ցուցակով մենք կարող ենք պատտվենք եւ map անենք, այնպես որ ամեն անդամի համար մենք ստեղծում ենք մի հատ div, հա, որի մեջ մենք դնում ենք այդ արժեքը, հա, Joe, հետո Rob, հետո Mike, հետո Lisa, հետո Zara, եւ այդ բոլոր div-երին հետո մենք դե որ պատտվում ենք այդ div-երով, ավելացնում ենք այդ root div-ին։ Հետևաբար մենք ստանում ենք միացած ցուցակ։ Այս այս լոգիկան շատ པարզ է, այստեղ ոչ մի բարդ բան մենք չենք անում։ Հիմա եկեք ավելացնենք searching կեփ բան, այսինքն մի հատ համակարգ, որով կարողանանք մանգանք այս ցուցակի մեջ, այսինքն ֆիլտրացնենք այս ցուցակը, որպեսզի գտնենք ցանկացած մեկ անձ։ Որտեվ պատկերացրեք, այս ցուցակը կարող էր լինել, ասենք, շատ երկար, ու մենք ուզում ենք իր մեջ ոնց որ գտնենք մարդկանց, ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դե այստեղ կարող ենք ուրեմն մենք ավելացնենք մի հատ input type text, placeholder կարող ենք search գրենք, որպեսզի այսպես տեսք ունենա, հա։ Հիմա իրա մեջ ոնց որ մենք ուզում ենք այսպես գրենք, օրինակ գրեմ, չգիտեմ, զառը, ու ես պետքա ֆիլտրա ֆիլտրացվի ու միայն այս զառան մնա, հա։ Եթե իրան ջնջեմ, էլի ուզում եմ այդ ցուցակը հետ գա։ Հա ինչ որ տես մի <clears throat> մեխանիզմ եմ ուզում։ Okay, ինչպես կարելի է դա իրականացնել։ Դե, okay, եկեք նախ եւ առաջ ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական search text, որը ամենասկզբից թող լինի մի հատ դադակ text։ <clears throat> Հետո, ուրեմն մեզ պետք է հղում դեպի s element-ը, չէ՞, նենց որ մենք կարող ենք անենք document.query selector input սա մեզ կտա այդ input-ը։ Հիմա այդ input-ին մենք ավելացնենք դա add event listener, որը կլինի key up եւ մի հատ էլ ֆունկցիա կստանանք i եւ ուրեմն ամեն անգամ ինքը փոխվի, մենք պետք է search text-ը թարմացնենք այդ նոր արժեքով, նենց որ կասենք input.value, հա, մենք կարող ենք նաեւ ստեղ ասենք e.target.value, կապ չունի։ Okay, բայց հիմա search-ը փոխեցինք, բայց հիմա այս այս ամեն ինչը մենք պետք է թարմացնենք, չէ՞ մեր ցուցակը։ Հետո բա ինչ կարող ենք անենք, կարող ենք այս ամենը դնենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ render, մի րոպե, այսպես, սա բերենք մի քիչ առաջ, այդ render-ին իհարկե միանգամից մենք կկանչենք առաջին անգամ, հետո դրանից հետո միշտ երբ որ ուզենանք իրան թարմացնենք, մենք նորից կկանչենք render։ Ստեղ իհարկե պետք է root inner html-ը ջնջենք, եւ նորից ուրեմն կառուցենք իր մեջի ցուցակը։ Բայց եթե սենց անենք, ինքը միշտ անընդհատ նույնը ցուցակը կառուցի։ Նա որ եկեք ֆիլտրացնենք այս ցուցակը սկզբից, հետո նոր այդ ֆիլտրացված ցուցակով պատտվենք եւ ստեղծենք էլեմենտները եւ կպցնենք domain։ Նենց որ մենք ասենք ստեղ map-ի տեղը կասենք filter։ Um սա կլինի get map, okay։ Filter, որը ուրեմն կընդունի մի հատ ֆունկցիա, որը ստանում է մի հատ անուն, name, չէ, օրինակ Joe, Rob, Mike, Lisa, եւ մենք պետք է հասկանանք, սա արժի նկարել էկրանի վրա, թե չէ։ Հենց որ մենք կարող ենք ասենք օրինակ name.index of um search text, եթե հավասար չի -1-ին, ապա ուրեմն եկեք պահենք իրեն։ Մնացած բոլոր դեպքերում եկեք հանենք իրեն։ Ինչ որ sense մի բան, եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք աշխատում է։ Հիմա ես էլ գրեմ Joe, հա, աշխատում է։ Հիմա Lisa Օրինակ, sense մի բան, եթե գրեմ e, դե John-ը ունի e, Mike-ն ունի e, ինչպես տեսնում եք, ստեղծեցինք բավականին հեշտ, parse մի հատ search համակարգ։ Նորից, ինչ է այստեղ կատարվում։ Մենք ունենք մեր ցուցակը եւ ունենք մի հատ search text, հա, այն տեքստը, որը կգրվի ստեղ այս input-ը հղում է դեպի այս input box-ին եւ ամեն անգամ մենք ուրեմն կոճակը սխմելուց հետո թողում ենք Ինքը կանչում է այս ֆունկցիային, որը ինչ է անում, դե վերցնում է այդ ամենավերջին արժեքը, search-ի եւ վերագրում է այս փոփոխականի մեջ եւ նորից կանչում է մեր render ֆունկցիան։ Իսկ render ֆունկցիան ինչ է անում։ Ինքը ուրեմն ներքին այս այս root div-ի ներքի inner.html-ը ջնջում է, հետո այդ տրված ցուցակը, այսինքն is ցուցակը ստեղ ինքը ֆիլտրացնում է ըստ այդ search text-ի, եւ հետո այդ մնացածը, ինչ որ մնացել է, Դրա համար ինքը map-ով պատտվում է եւ ամեն անդամի համար ստեղծում է մի հատ div, որի մեջ իր ներքին տեքստը այդ անունն է։ Հետո մենք բոլոր այդ div-երով պատտվում ենք եւ կցնում ենք root-ին։ Եվ ահա մենք ստանում ենք սա։ Հետո եթե render-ը նորից կանչենք, ելի հինը կջնջի եւ նոր ցուցակը կստեղծի։ Եվ այլն եւ այլն։ Հետևաբար մենք ստանում ենք մի հատ sense, մի հատ parse հա- համակարգ։ Հիմա նայեք ստեղ։ Այս համակարգը OK աշխատում է, որովհետեւ մեր ցուցակը փոքր է։ Բայց պատկերացրեք մեր ցուցակում կան հազարավոր մարդիկ, հա? Եվ եկեք մեր պատկերացեք մեր search-ը, այդ որ մենք անում ենք, ոչ միայն ասենք իրանց անունն է նայում, բայց ասենք նաև անունը, նաև ասկանունը, կարճ ասած։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասած լինեմ, որ այս render-ը կարող է լինի բավականին թանկ, հա, այսինքն ինքը բավականին բարդ օպերացիա կարող է լինի։ Հետևաբար ամեն անգամ մենք մի հատ կոճակ սեղմում ենք, ստանալ նորից թարմացնել այս ամբողջ բանը մի քիչ թանկանստում, չէ՞։ Okay, իսկ ուրիշ ինչ տարբերակ կա։ Դե մի տարբերակը նա է, որ ստեղ կարող ենք կոճակ մի հատ տնենք, search, որ գրելուց հետո միջև այդ կոճակը չսխմենք, ինքը ոնց որ այդ ցուցակը չֆիլտրացնի։ Չէ, դա էլ է մի վարիանտ։ Բայց կա ոնց որ ոսկե միջինը։ Ոսկե միջինը ի՞նչ նկատի ունեմ, որ մենք ոչ թե ամեն անգամ կոճակը սխմվի, մենք ֆիլտրացնենք ցուցակը, այլ ֆիլտրացնենք ցուցակը այն պահից, երբ որ տպելը կանգնի։ Այսինքն պատկերացրեք մենք ստեղ գրենք, չգիտեմ, JO թողենք նոր ինքը ֆիլտրացվի, այլ ոչ թե ամեն անգամ մի հատ կոճակ սխմենք, ինքը նորից render-ը կանչի, okay։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Ուրեմն նայեք ստեղ։ Հիմա հիմա ցույց տամ։ Ստեղ render-ի տեղը եկեք կանչենք refresh ֆունկցիա, որը հիմա մենք ստեղծենք function refresh նշանակում է թարմացում okay? Ամենապրիմիտիվ բանը, որ refresh-ը կարող է միանգամից կանչի rendering, չէ՞։ Բայց ստեղ որ բան չփոխվեց, չէ՞, ամեն ամեն անգամ մենք մի հատ կոճակ սխմում ենք, մենք կանչում ենք refresh-ին, որը միանգամից կանչում է rendering։ Տենց չեղավ։ Դրա տեղը նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ասենք win կարող ենք ասենք set timeout փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա։ Եվ ինչ որ ժամանակ, ասենք թե կես վարկան 400 millisecond, ինչու՞ չէ։ Եվ ստեղ կանչենք refresh, render, render, այսպես։ Հիմա եկեք ինչ կլինի։ Եթե սա աշխատացնեմ, հիմա եթե եկեք գիտեք ինչ, մի քիչ մի վարքան գրեմ, որ ավելի ակնհայտ լինի ինչա լինում։ Հիմա նայեք, ստեղ հիմա եթե ես գրեմ j, մե բում նոր փոխվեց, չէ՞։ Okay, հասկացանք, այսինքն մենք ամիջապես հենց ինչ որ կոճակ սեղմվեց կանչեցինք սա եւ 1 վայրկյան հետո նոր մենք նորից թարմացրեցինք։ Բա հետո դա ի՞նչ ա մեզ տալիս։ Նայեք ստեղ։ Իսկ եթե այդ մի վայրկյանի մեջ նորից սխմվի կոճակը, նշանակում է նորից կկանչենք refresh, չէ՞։ Բայց ինչ կարող ենք անենք։ Երբ որ նորից կանչենք refresh, մենք կարող ենք նախորդ timeout-ը չեղարկել Այսինքն ինչ է ստացվում։ Մենք կարող ենք ասենք sense բան let id id-ին թող լինի n id-ին, որը վերադասում է set timeout-ը, բայց ամենասկզբից եկեք հին set timeout-ը չեղարկենք, այսինքն ասենք եթե id-ին undefined չէ, ապա այդ ժամանակ եկեք չեղարկենք clear timeout այդ նախորդը եւ ստեղծենք նոր նոր timeout-ը Եվ հիմա ինչ է ստացվում, նայեք ստեղ, ամեն անգամ մենք մի հատ կոճակ սեղմում ենք, մենք անչում ենք refresh, որը նախորդ timeout-ը չեղարկում է և սկսում է ժամանակը, նոր մի վարկյանը, չէ։ Ինքը սկսում է, եթե նորից ենք սխմում, էլի հինը չեղարկում է, նորից մի վարկյանը նոր թարմ սկսում է։ Եթե մենք էլ կոճակ չենք սխմում ու այդ մի վարկյանը սպարվում է, render-ը կանչվում է և մեր ծուցակը փոխվում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե սարբրան անենք, եթե ես հիմա գրեմ ստեղ j o p p գրեցի, գրեցի, գրեցի, գրում եմ, գրում եմ, գրում եմ, գրում եմ, գրում եմ, գրում եմ, թողեցի, պուպ, միանգամից ինքը թարմացավ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ամեն անգամ ես սխմում էի, ինքը գալիս էր ստեղ հին timeout-ը չեղարկում էր եւ նոր timeout էր ստեղծում։ Եվ ասում էր, օքեյ, լավ, մոռանում ենք հինը, մի վարքյան հետո խնդրում ենք աշխատացրու սա, հետո էլի է կոճակ սխմում, էլի էր գալիս, ասում էր այն հինը մոռացի, նորից մի վարքյան ստեղծում ենք ու աշխատացնում ենք սա։ Ու սպասում է, եթե էլ կոճակ այդ մի վարքյանի մեջ չլինի, ապա նշանակում է սա չի չեղարկվի, չէ՞։ Հետևաբար մի վարքյանը երբ որ սպառվի, պոպ, այս ֆունկցիան կաշխատի եւ մեր ցուցակը կթարմանա, չէ՞։ Այս մեխանիզմը, այս մոտեցումը, թե ինչպես կարելի է ուրեմն ինչ որ մի բան, ինչ որ մի օպերացիա, ինչ որ մի ֆունկցիա աշխատացնել մի անգամ, նույնիսկ երբ որ իրեն կանչում ենք, չգիտեմ, 25 անգամ, հա? Դա կարելի անել այսպես, այսինքն ամեն անգամ մենք իրեն կանչում ենք, ինքը նախորդը չեղարկում է, նորից set time-ա տանում, հելի չեղարկում է, չեղարկում է, չեղարկում է, չեղարկում է, միջև էլ չեն կանչում իրեն։ Հետևաբար այն ամենավերջինը էլ չի չեղարկվում, ժամանակը սպառվում է եւ մեր ֆունկցիան աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս refresh ֆունկցիան կարող ենք ստեղ 25 անգամ եկեք գիտեք ինչ, մի վարքան մոռանանք այս մնացածի մասին։ Պուպ։ Եկեք ուղակի refresh-ը թող լինի console log։ Այսպես։ Եվ եկեք այս refresh-ին կանչենք լիքը անգամ, չգիտեմ։ Կանչեցի, էլի կանչեցի, էլի կանչեցի, էլի կանչեցի, էլի կանչեցի, էլի կանչեցի, չէ։ 1 2 3 4 5 6 անգամ կանչեցի, չէ։ Եկեք տեսնենք console.log running-ը քանի անգամ կլինի։ Եկեք միած տեղ clear անենք, աշխատացնենք։ Մի անգամ։ Տեսա՞ք։ Էլի եմ ասում, ինչու, որովհետև այսքան այս տեղ որ կանչեցի, Ինքը եկավ ստեղ, տեսավ, որ ID չկա, միանգամից set time-ը տարեց ու ասեց, «Okay, մի վարքյան հետո սա աշխատացրու»։ Եվ ID-ն իհարկե պահեց հետո էլի կանչեցի, տեսավ, որ ID կա, նախորդը չեղարկեց, նոր թայմաուտ ստեղծեց, ասաց օքեյ, մոռանում ենք նախորդը, այ հիմա մի վարքյան հետո խնդրում եմ console log-ը running։ Հետո էլի ենք refresh կանչում, էլի այդ մեկն էլա չեղարկում, նոր set time, ու տենց էլի նորից, նորից եւ նորից։ Եվ դրանից հետո էլ չի չեղարկվում, հետեւաբար ժամանակը սպառվում է եւ արդեն այսրանից մի վարքյան հետո մենք տեսնում ենք running էկրանի վրա։ Էլի այս մոտեցումը կոչվում է debounce։ Եվ բավականին գրադարաններ կամ library-ներ, հա, լիբեր ունեն այդտենց debounce ֆունկցիաներ իրենց մեջ, որովհետև ինքը բավականին հաճախ է օգտագործվում web ծրագրման մեջ։ Ամ այդքան բան հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ